Bon dia, benvingudes i benvinguts al lliurament dels Premis Webs al punt.cat de la Fundació .cat. Aquest any celebrem la sisena edició d'aquest concurs, dirigit a alumnes de primer d'ESO de, i fins a segon de batxillerat, així com també dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Aquest any hem tornat a créixer i hem tingut 709 grups apuntats que han sumat un total de 2.107 alumnes participants. D'aquesta manera s'ha establert un nou rècord de participació tant de grups com d'alumnes que han participat al concurs. Doncs, ha sigut una bona experiència. Hem bueno, treballat en equip i hem après com fer una pàgina web i elaborar notícies qui és qui farà el software del futur, qui és que dissenyarà les aplicacions del futur, qui és que gestionarà el software dels nostres hospitals, qui és el que gestionarà el software de les nostres carreteres, dels nostres cotxes. Ningú més que vosaltres. I comencem amb la categoria de primer a quart primer premi, que és per la categoria de batxillerat i el premi, el primer premi, la classe amb més participació del conjuntament del Premi Especial Futurs Periodistes per la categoria amb aplicació d'un premi, el premi per votació popular que és de totes les categories. Felicitats als premiats que esteu aquí i felicitats als professors i tutors que acompanyen els alumnes, que de vegades ens oblidem d'ells, i felicitats a tots els que no esteu aquí però que heu participat als premis i que esteu distribuïts, com ja s'acaba de dir, per tot el territori. Eh, pues ha sigut una, una experiència molt bonica perquè a més de que vam entrar al cicle, com estàvem, estàvem a primer de cicle, eh, amb, amb aquest treball vam poder conèixer tots els companys eh, i nosaltres ens vam conèixer per aquest treball. I ja no només ens queda a la gent que ens està seguint a través de Periscope, a tots vosaltres que sou presents avui aquí al Cosmo Caixa, agrair-vos la presència i la participació en aquesta sisena edició del concurs Webs al Punt.cat. Moltíssimes gràcies, per tant, als concursants, als tutors, als acompanyants, als membres del jurat i a tots els col·laboradors que fan possible aquest concurs el registrador d'Ina Hosting, el CityLab, el Servei Meteorològic de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i a Worldline. Només ens queda, després d'agrair-vos, dir-vos que us esperem en la m'aventura a dir la propera edició del concurs webs del punt.cat, en la setena edició, i us espero l'ambient vinent. Moltes gràcies per participar, un fort aplaudiment per tots plegats i fins la propera. Adéu-siau.